Всем привет, с вами канал Смайл Авон. Сегодня мы хотим вас научить, как стать партнером на канале YouTube. Э, и вы можете зарабатывать на этом деньги. Для этого заходим в YouTube. Потом нажимаем вот сюда. Ну, у вас будет свой. Э, потом нажимаем менеджер видео. Потом нажимаем настройки канала. и нажимаем дополнительно. Тут выбираем страну. Лучше не выбирать Россию, а выбрать вот США или что-то другое, кроме России и так далее. И потом нажимаем сохранить. Теперь переходим на эту ссылку, которая у вас сейчас э, на экране. Перешли и нажимаем начать. Все, вот теперь заходим опять сюда. И опять менеджер видео. И настройки канала. И тут вы видите партнер, о, подтверждено. Вы уже партнер. Теперь вы можете э, тут вот посмотреть э, панель управления и рекламировать и так далее. Э, спасибо за просмотр. Всем пока.